es justamente la celebración del renacer de todas las vidas y de nosotros, incluidos como Che, como persona, porque somos parte de esa circularidad. El tiempo natural es un tiempo cíclico. Hay una imposición de un tiempo cronológico que lo ordenó, lo ordenaron los seres humanos creyéndose superiores. cambio, los tiempos naturales son un tiempo que nos incluye. No hay un tiempo de terminación, sino que un tiempo de renovación. No se muere la naturaleza, la naturaleza descansa y vuelve a retomar su, su vida renovada. Entonces la vida continúa, sí, se renueva y continúa. Eso es lo que celebramos en este tiempo. comprometernos, a ambas culturas, a entender que estamos pisando sobre un territorio con conocimiento, en las piedras, en los ríos, en las montañas, en el sol, la luna. Cada una de esas vidas nos entregan conocimiento. Somos apenas una vida pequeñita que dependemos de todas las otras vidas. Y eso es lo que no tenemos que olvidar. Quiere decir a paso de gallo, vuelve el sol, vuelve un nuevo ciclo a nuestra vida. Obviamente los pájaros, las plantas, los ríos, la montaña, todas las vidas, los animales, van entregando el conocimiento de que se acerca este tiempo. Nehuen es energía, esa energía vital que tiene cada, cada ser, porque el poder está en nosotros, los seres humanos que, podemos compartir con las otras vidas. Ahí está el verdadero poder, en, el buen sentido de la palabra, el poder de la comunicación, el poder de la reflexión, el poder del respeto, del cariño, del amor que nos tenemos que tener entre todos. La verdadera fuerza, Nehuen. Acerte meu mai tata. We chu we no bulonko, we chu we no bulmen. Ay fu we no bulonko, kay fu we no bulmen malayman. Amun ngya torkein, amun sumur torkein, amun do tam torkein. Hey man man swan mukha, man man taman ko yau mo. Eli man ta lukutun, eli man ta ngya tun. Eli man ta wupin. Eli man ta wupin. Eli manta goyao. Ei nunga kinye va chan te meu mai ta va. Yo mia fin tai lu kutun. Yo mia fin tai bo fin. Au kin ko na fai ga to go au kin ko na fai ga na tan. Ei ya te te va cha mi ya te ya te se ma nei man.